Por luz de luna sal de mar, los vientos vienen y se van. Lo que me dice el caracol cuando me inspira tomando sol. Dicen que estoy en medio total, que siempre ando arrebatado, que nunca como y pan Fumando espero con mi quintero Me da lo mismo, no es igual Estar casado o ser soltero Bendita la fe, la luna e il sol.